Right. Alexandro. Impara da Sì, parlare romano. Alexandro. Big hands to Alexandro. No, nobody. Okay, okay. I, I will. I agree with him. Perché gli cascata? Volentieri, non cascata. Sorry. I will only read in Arabic, and you do ho ho ha ha. <laughs> That's it. كيف بنعرف انه كبرنا؟ هو هو ها ها هو هو ها ها لما رجال ختيار بيعطيكي محله بالبص هو هو هو هو لما كثير من اصحابنا بيمرضوا او بيموتوا لما ما بنعرف نقدر نقدر قدراتنا هو هو لما نخبي شيء وننسى وين خبيناه أو حتى شو كان هو هو ها ها هو هو ها ها last one okay هو هو ها ها هو هو ها ها gracias okay